حكا قلدنا هذه وابحنا نبح نبح وابحنا تاني انا سرق دلقان تي كستيلا ميا نقول عاك دقنا dhilqaa dela anaa iskala caag soo baxsaday جلبابك maya maya ii qaw surwaal meelan tegi ma garanayo waxaan sameeya mase garanayo shukran maanta dhib weyn baa igu dhacay saan wax kuugu sheega ma garanayo maanta gurigaygii iyo ninkaygii wixii uu dume saaxiiba saad wax fahantay maaha ninka saa u xumaynaya aan u dhibaateynaya aan ereyaya ninkii i jeclaa kii aan jeclaan dartii u burburinayana dumaashadeybu ka dhex bilaabay wii dhan wa iga soo xirxirmeen saaxiibeed wixii dhan wa iga soo nin muddo labaad waxaa igaga daranba ninkii baasabooradii hawshoodii markaan siiyey hmm. unbayba iminka lagu leeyay naag dariskeena oo faadamo la dhaho tugaaban xaggan degan haa hmm. ayuuba guursadaa lagu leeyay haa kii kalena wuuba ii yimiday inaa aniga yimidaan mooday naagtu wuu yimiday naagti dumaashiday ahayd haa isaga darti wax walba intaan u sameey wakaa maanta cidlay soo dhiga maxaan sameeyaa ayaanba iga lacag maxaan haystaa lacagayguma hadhinba saaxiibe maanta kirada dee halka la isoo istaago shilin mahay hal boqol doolar wax ka yar baan haystaa malaha maxaan sameeyaa imika xal maxaan sameeyaa saaxiibe ma guureey maxaa sameeya hadda ii sheeg saaxiib waxaa sameeynay isma hor shaqadii laga fariisiyo waa ogaa ka hore laakiin nimankan ku nooleede nimankan ninkan dartii baan wax walba cid walba iskaga soo xirxay isagiina naag buu iga raacay weliba dumaashadoo reer baadiye oo hadda baadiye ka timid ba iga raacday maxaan xaloo sameynayaa marka abaa horta aan sheeka ku haaya hmm. hadda guriga markaa tay telefoonkii waa inaan waxaanin dhan ah block saaraa aroosintaa kasoo bartay maxaa dhaca because abaareerkeedu iga burburana kaagaa burburkaygana burburine may saaxiibe horta khalad bay ahayd wax walba oon ku jirnay khalad bay ahayd kowrade anigana xitaa saaxiibnimadan waxaan kugu waaninahay khalad buu ahaa sababtoo ah ninku qabo oo ku jecla maha haysta ama yuuna haysta ninka inaad ku farxansanaataa qurux badan laakiin nin kale haddaad u carab laalaadaysid cidloon baad kusoo dhici dhibaatado dhanna anaa iskale saaxiibin raggoo dhanna iska baloog kaagaana ma intaad sideedoo kale noqon lahayd orod cagahaaga u mermeedho saaxiiba igana raalli haw saaxiib maanta anigaa qoobumaynaya inay waxaan sameeyey ma garanay dhibaatada dhan anigaa ka dambeeyey aniga inay igu soo noqotay waraa lu oran jiro god ahaa qudan haddoo qudanaa dheereyn ku dhici doontaa mooyaane xaaji horta maasha allah wallah alxamdulilah maanta ilaahay mahadis waxaay oo ilaahay lagu xamdiyaa lagu shukriyaa qofkii qalalka qabta baad kasoo guurtay oo abba ka soo tagtay oo ka soo dhamaatay والله هذا حد ريما ما عرفتي راحوا راحوا ادونا جوجو سقرح بهم سحدها دنين عروس وعلي اني مركا ادونك waxay ku leeyihiin halka habeen arooska hal hal aroosna ma adigina dhamaan bas aroos wax aroos meen marka fiiri maanta horta waxaa rabaa gurigeeda inaad tagto maxaa ka doonaa balaa alaabteed dhanna kusoo qaadaa kabadhi way isdagaalanama qalahane way soo wacday ama dishaa may way soo wacday waxay dhaa boo naagtii gurigeeda soo cerisee intaa joogtaan ku imaaday ana maxaa dhahay gurigeyga joogaa ee guriga imo ya guriga imo marka kabadha iyadana waa soo socotaa anigana waxaa rabaa inaad tago wix aan leeyahay معاك جميس كان إيو باسبور كقاضي شرعي كقاضي وح كقاضي توجي ما يهان جت ناقدر تعفر ما فرطت مساقطة وافر فر فرق على كرد من مقلي كري واسكن نقنا إيو وران لا يقدر ما له تبغى أورك ساتن مليون الله ساعو قياسي لا ساعو قياسي لا أورك ساتن مليون الله ناس قبر جد قني سيني قاونا قذا ناس ناق ما هو لا لا الله ناس ده إذا دي جنة دنكو ويمات أورك ساتن مليون مليون ha milihi uurac leedana ma jirto uurac leeda ma jirto maxay dhalay ma jirto maxay dhalay markaas waxa waaye waxa la isku dardaro oo maaragtay inta kale aan ayaad gabadha marka mudooy hadal ha markii guriga horta guriga taga guriga ka sheekayaan بسم الله ما شاء الله نول نول هذا نول الله كجرا أول كرب بين يا يا ما يقول لك روح مركب بيبيو مركب أنا ساوي حاجة أقول لك روح adaa ku xala xumo kaliya nuurka waa kaaga laga dareema bismillah hadda toban sano adaa kula joog ka hor waa iga kaanay be ani camal catuuti noqoneen Bas- seefeelade waxoogaa xafada sii joog gabadhaa soo wadana inta adeeg waa waa labistay adeeg inta naqas qabaa Hai. hilib aan kuu karinaa maanta weligaa hilib laguma karin bismillah hilib caana geela kuu soo gadaayahe Hmm. waa kasaa soo dhaqso soo dhaqso Ay, ay, gabadhan dharkeeda soo qaatay kasoo tegin wax walbo diyaar waxeeda waa. dhan Hai. على always ka soo darsato muxuu dhahay naagti waa fur ha furo naagta ha furo ninkaa naagta naftee ka qaaday naag xishoonaysa maa naag ilaah taqaan maa naag ayadoo laqabo mehel xalaal ku xiran yahay toban nin kala wada wado maxay taha naagtaas war dhaqana neerow ugu imaano bismillaahi raxmaan raxiim ilah xishoodka xayulka naga qaadin ilaahay kama baqays maya naagta hadda ilaahay ka baqays maya niman wada leed ku disha weji gaduudan dhe naagtasaa biga soo boodaba laakiin maxay galaan naagti ninkeeda sidaas waa loo haynaa baa anigoo sideetan sano jiro horta nin mehelno maantaan labaatan jiraa nimankaas ku jira haddaanba kasii macaanaadaba anaa duqaas dhamaata eh oo intaas leeg oo ilmeyga dabada jira oo duduqoobeen aa ninkaas yarka waa iska jafanaa waa iska jafanaa intuu fiican u fiicnaa maalintuu kirifkirifi kanaa intii xuntaa ka qadaan bidaarta dhala uga dhufanaysaa jidkana cagta cagta furaan le cagta fur fur cagta fura kugu dhacay hadeertaana hilib u karnaa gaajo disha gaajo ilgooyaa ka muuqato wallahi ilgooyaa ka muuqato ah. 아. soo dhawaada guriga gurigaan waaye ya islaanteed way joogtaa beeg masoo maqan tahay beegin walaa soo fiiri caadi waaye ama inay maqantaa laga yaabo inay maqantaa laga yaabo qof xitaa meelaanay maalin leed faadinaa maasha allah gurigaada qurux gurigana maaratay meesha waa kan astamo ya maasha allah beeb abuubeb ma joogtee ee adeega doonte barka hoose aade hadda dhib malaha dhib malaha inaad soo fadhiisa dhib malaha hadday maalin saan haye haye gabdhaha maxaa waane gabdhaha xaaskayga walaalihiina meesha meesha degan tahay qolka ka degan tahay okay qolka ka degan tahay miya okay haydhib ma dadka dhib mala abu inta ka imaanayso waa sugayna kow dheh ah. ana borta sii xaraysanaya ah. hay maami abu waa walaalkay waa kana horta rato maasha allah maasha allah waxa waaye walaalka barasho wanaagsan shalay waxaa waaye weji isku barana maantana weji wanaagsan ah, horteeda imaada ha xaaji jikada geysanaa waa idiin soo noqonaa hay hay waa imaatay Shalay weji fiican waxaa weji fiican ma ahayn haddana laakiin hadda waa kana weji wanaagsan. Ma fahanteen? marka dhimale nin mas-uul ma tahay Ha mas-uul ha ma ha tahay hadda wixii ka dambaysa waxaa waaye dhinacaas waa wada hadli doonaa. Salaamu calaykum. Masha Allah. وعليكم السلام ورحمة سيتك ما شاء الله تمشي دولة warka keena bal xaaladii caafimaadka Wallahi Masha Allah. xaaji Ah, horta baay gabadha baay waa iska Waa socnaa ismaay. bismillaahi xalga hadda askaay bare ya aniga adoo saaqoona mani aydas baranay برشا وناكسن ويل كان صاحبنا كوده maasha Eh, maantana waxaa wax kaleton filan baaba soo baxabo dumaashiye ma fahamtay saaxiib baa nahay oo maxaa kugu dhacay maya maya wiilkaan ma aragtaa inaan meel ku arka umalaynaa laakiin maya meel waa ku aragtay laamiyada ama meelahaas ama xaafad meel waa ku aragtayo islaantu laakee oo oo furay oo iskansiina wakaas waxaan leeyahay ninka intee ku aragta waa kaas ah. wiilkaan kuu sheegi jigaan ku dhahay nin dheer ilka xiran ah آه أصدق ميا asaga waa laakiin ani asis ma aqoono dar ilaah isku barno maanta laba ark oo ogaadaba laakiin naagta wuxuu yidhi anigu marow naag ninka taanyalas maxaa ku falaa hor allah habar macaanta bagaas ushaas ku dhahday waa ku sugta naag xun ayadoo nin qabo nin la socda berri la alla ayadoo gorobanka haddaa guursato saas nin kuu Saas way haa been maahan. buri naag maaha naagtaas hayaa wareeba sheekada marka hadda anaga waa soo waa kasoo guurna guriga kasoo dhamaatay waa sama kasoo dhaman waxna u dhama boonoo soo furay fur dhawo wax kasta wixii dhan waa la dhameeyey horta anaga xaal wallaahi ninkaas ma jida su u seexda waxaa amalaysaa musaafir toddoba beri soo lugeynaayo oo ceelasha iyo bakaar usoo والله منو مسافر عمل ولك وجيفنا نبغى كود هيابو محدا marka anaga waa sii bixin idiga sii sheegaysta ها هاي ان شاء الله هاي Ayaa, ما insha Allah, hay- مامي Ya, الله maami yaa lidhahaa baayo dimashadii magaceed maamo maa tahay فاطمه faadumo ah insha allah faadumo محمد inta kale ayada ku الله ما ناس dhamaystiraysa ayada ku dhamaystiraysa هاي واسمه جونا قولي واتقنا ha ha ha ha ما insha allah waa soo wacayna dimaasho iskana soo saaxiibka soo dhawow hadee haye haye insha allah haye ayo waay macaan waa cunugeedii soo Ay. maanta tii wax ku dhaca kuu sheega igu taawa igu taawa walaalka Saaka waxuu maleeyaa ma- inaanan aqoon dadku soo gubto inaanan wax nooyida ku dhahtarto baa Igu ii dhur, igu dhur. walaalkay meesha kirab waa Karaan keentaa karsar ku dheh maaha. maanta tu dhacday saaka marka soo kacday walaalkaa ma joogo saan waaye guriga iga bah aana maanta u taana taagnay Allah, maayaa maxay naag meeqana la istaagtaa ku dheh walaalkaygaa fiirinaysaa hadda ma sheegta inta istaag nimanka sul istaagtaa ku dheh uurka ashays baktiga is qurunka xaaraanta aa taqaanaha ku dheh xalaashima taqaanin nuq ka dhigay aa wiilkaan wacday aa iri kaale isodoon guri walaalkay u socdaa alaabta ila qad markaa wacday oo imaaday lala jabsan أنا لعبت صيدا هيدا والله فريدة أركب بقول بيب ها ويل كان هاي ما ولا لكم ما قانون قبل أنا أم هذاني alla muxuu nin rageedyahay سمعت وبرارته بحق قيل قيل قيل ما أنت أوين oy dheh balaaka weyse سوقت بيب سامع ها هذا قرر إرادة إنك وجدت alla muxuu nin rageedyahay ninku أنت حالكم ما قناد مك وانا ما مكت أنا كنت فرينا أنت حالكم ما مكسان كله تاك بو كرسي فاضم كرسي كله ترس كده قرعن أيادي alla amaan kusoo jeestay inta taga maanta كجاستي هذا دون arooska miiga muuqdo xalarta وكان مغ ama ku soo jeestay haba la yaabe Ku waalbaab jeestay. u gargaraaca aan dhahaa كوكو تاكنا mahadha ninka haysaysan aan ku hayseen ku ah ها وكسكت يا. وتك abbaan ku tagaa وتك حد انت بعد وتك ma isbaan wax cunaa energy aan u yeesho ونرجع energy aan yeesho أنا aroos ما أنت وجهي قبل قد يوك بروك قدام تكمل ده. آيابي قرعن كمرور طلع ويالو كنا أوير هذا لعقت يسين جت بس أكو وير أنا كوما ورجنور ناكني كذا قيامة firu ka dilaaca xaq firu ka dilaaca هابون ما أنت هتسلم من بري وادي من dhimo cebre hadday dhimatay weji qurux badan ku dhimatay weji fafaaqsaaqnimo ku dhimatay ويعود مرة دم أدرس كنا waa facaas meel faqsuusnimo ku bilowday هارت قبل دين ما بطولة ده تجرتي ما أيضا لا ما تعال. بعرفين بها ilaahay idin ma keeno tii asaanaya tii kale xejigay ما وقت أنا في عمتي يمكن آه، والله لي معاني هرتا. لكن أنا أنت ما بعرفين أيضا هدربتن ولا شيء هوا عقب Ah, saas waay. walaalay macaani horta ولا شيء اسكو أنا كل مالك وعباب ما لهني ha iska cabaadee haddii حالة welinkii سهيل وهاي وحي أنا حالة وراها قرت Ay. إنا ما أنت حتى قبل كي ودع ما بريد fiir macaan badanay horta gurigaan adaa iskale waa gurigaaga oo kale أوه qof kaarta ka soor qof kaarta ka buri صح gabaraa marka ila degan aniga أوكي oo qaliga degan guriga maadaama قبل وين ما تدات أبوك وعي Walaal dheeraa xisoo doonto. ما جوك كده أنت سوستك intaas inay aragtay rabto waxa imaada أوكي la soomaalidaana ar soomaalidaana ar soomaali warqaad badnaa waa ii sheegay gabadha gurigaan waa inaan ka qaraara bixiyo tiimiya maya maya maya qolka bisa iga deganta haa gurigayga anuu ii kiraysan yahay ayadaa ii timid qol iga kiraya tiri qolkan waa ka bixina adaa degaayo qolkaasaan kuugu gelaa sariiraan kuusoo gadaa buufinaan kuugu dhadhijaa sawirkaaga dalagelnaa maya maya naag lama degayso naag ilaah adala degin qolkaaga barefida ku ahaanaa dadkaaga ku shukaanso martidaada ku sooro asxaabaa leedahay martii mudanaa leedahay labada qoloo kale maho hadda qol kala geyso naagtaana u cel waa burrabaa shukraane shukran abaay macaani war badanna ma wado hortaa waa ogtahay xaajaa keensaday single mother single father heshe maxaa laga faa'iidaa baa macaan laak su'aal ku weydiinay ilmo wada father ee dhalaa gabadhi oo hadda inta fadhisa oo xaajiga ila joogtay walaashiis waa say lalata guriga waxaa ku arkaya saaxiibadeeda saaxiibadaa waatay abbaa haboon abbaa iyadana waa faqsuusad kala show ma taqaanaa nagtaas haboon saaxiibadii rumaad waa maxaa taasna saaxiib kula eh haa taasnaaba saaxiib kula eh haa maxaa waxaa maqla jira toddobada cadaabood waa kala ashaataan taasba haddaa saaxiib rabta walaali ma alfanid ilaan ilaa haddaa habeen sagaal saac bixaysid toban saac soo galaysid ilaa ma alfanid acuud bilaan ani saas miihiye eh, u qaldinaayahaas camal laakiin saaxiibadii lebaayo qofkaa baroweysa xalay saaxiib saaxiib kastaa la bartaa fiiri maxaa inta keena iig dabageebo sheegi jirna ninka anigu horta xaajigeyga waay nin kale waa ninka haboonta qaba soo furay oo ma ninka haboona guri kusoo xaraysatay laakiin ninkuma noqonaye oo gaajade may gaajo maaho anaa dharjinaayo gaashada meeno maanta gurigaana wuxuu ka yaa boqortooyo wixii saqiiri oda cilooli oda cololweyni oda adduuna ah, inta soo maanta kaas maa qaadatay inaad jajaftaa rabaa si kanaan kuusoo hartay gabadha waa walaashiis bebi asaga labaata oo haboon gawrin adeertada umaleyna ma walaashiisaad mid saddexaadna ka reebin warkee haye maanta laga bilaabo guri waa iskaga guura ani waa eeday xagee aad aaday saaxib qolka gabadhaas dumaashidii abbaa macaanta degayso laakiin taa guri karaadsana waad naagtaas iyo waxanke yaqaana haddaan maqla qarastaa bay u kacdaa baa iska guur sharciga saas maa laakiin maya sharci ahaan ma guriga maana sharciga sharciga ku xukumaa maxaa lacagtan waa qaadato abaa intay u waa inaa guri raadsado intaas waa inaa ii dul qaadato feere shan iyo toban kun adimaa soo shaqaysta adimaa soo shaqaysta abaa bisho dhamaan meelaa u socdo malaha deeguridhilqaandilqaad anaa iska lacag soo baxsaday maya maya iqaw sirwaal fiir abaa <clears throat> horta fiiri nin iyo xooli soomaali xaa tiri aragtay ka dhexeysa guriga anaa iskale meel kasta daa degta ee eh, guri inaa raadsan ma og ma jirto inaa guriga degadaa maya xafiiska anaa ka karisi karaa guriga kariisan anaa soo guriga inta ka raadsan waa isii ma rabi ma rabi ma rabi ma rabi ma rabi jacfaa qaad iska bax waa ka qaxahay naagta in aad ka ilaalo odayaasha usoo xariisinaysa ka saca saca kuma odayaasha adigu naagas xita fasuus naa saca hooyi saco tuugadiyey tuugo ayda wax ana xitri abona saxibtay eh. allah ila naagta maanaa ka yaabin salaas waxay kasaad kun albaag soo gargaaca ku ay dhaafto bax bax bax bax saasaa soo qaada jaqafyada soo dhaaf